¿Qué tal and Mates? Hoy voy a hacer un video que me va a costar mucho aceptar porque en el video anterior hablé de inspecciones para los Óscares y ahora voy a hablar sobre lo que realmente pasó y cómo me sentí. Hoy no tengo tanto tiempo de hacer videos así que trataré de hacerlo lo más breve posible y solo voy a tomar cuatro temas. Ok, el primer tema que creo que es el que más me cuesta admitir es que más Max, yo pensé que iba a ganar unos tres, cuando mucho, tres premios. Y ganamos seis premios, en los cuales dos, em, bueno, me dolió mucho. <laughs> Estoy de acuerdo que se haya ganado mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción y mejor maquillaje peinado pero no estoy de acuerdo en que se haya ganado mejor edición, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido. Para nada, yo creo que esos tres, los últimos tres, se los tuvo que haber llevado Star Wars por obvias razones que, bueno, se la vieron, ustedes me entenderán por qué, ¿no? O sea, el trabajo que, eh, hicieron en Star Wars es especial con el sonido, pero Mad Max ah, tenía, tenía algunas dudas o sea, no digo que esté mal, pero no creo que se vaya... No creo que fuera para Oscar lo de Y en cambio, el maquillaje peinado, sí está, está... De hecho, bueno, el arte, el arte en general, la película está muy bien. El arte está muy completo, muy raro también, <laughs> pero está muy bien hecho. El segundo tema, quiero tocar la película de los 8 más odiados. Em, bueno, los 8 más odiados de Quentin Tarantino fue mi favorita del año. Y pues solo tuvo tres nominaciones, las cuales ninguna de esas incluía a la que siempre nominan a Tarantino, la cual es Mejor Guion Original. Este año no estuvo nominada. Y sí, porque, bueno, como dije en el video anterior creo que lo dije, este, no, no está tan completo el guión como en las películas anteriores, como en Django, como en Pulp Fiction. A este se le faltó poquita esencia de Tarantino. Estuvo nominado a Mejor Actriz de Reparto de Jennifer Jason Lake, luego se la ganó a Lisa de La Chica Danesa. Yo la verdad esa película no la vi, siendo honesto no la vi, pero bueno, tendré que verla para saber por qué no. La segunda nominación que tuvo los ocho más odiados fue de mejor fotografía, el cual se lo ganó obviamente el chivo. No era tan obvio porque yo estaba apostando casi seguro de que se lo iba a llevar Robert, llama Robert Richardson. Robert Richardson. Así que, pues, no se lo ganó, pero <laughs> Pero pues no me, lastimó. No. O sea, no, no me sentí ahí porque Chivo también lo admiro mucho. Así que pues, felicidades Chivo. Ahora, la tercera y última nominación que tuvo los últimos odiados fue de Mejor Música Original, que esta sí se la ganó. Ennio Morricone ha hecho, ha hecho la música en varias de las películas de Tarantino y creo que siempre o las últimas dos veces ha quedado nominado y esta última vez lo ganó. La verdad, su trabajo, wow, eh, es muy buen compositor. Hasta Tarantino dice, él es mi mejor, él es mi compositor favorito del mundo. Y o sea, no compositor de películas, estoy hablando de compositor, estoy hablando de Beethoven, estoy hablando de Mozart, estoy hablando de Vivaldi, o sea, él es su favorito y pues sí, la verdad, sí es muy buen compositor. Y bueno, la verdad estaba a la mitad de los Oscars estaba muy algo enojado y triste porque Relación no había ganado ninguna. O sea, yo estaba viendo Mad Max, Mad Max, Mad Max, Mad Max y yo sé que Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, y, eh, pero ya empezando los premios de mejor actor, mejor actriz, mejor película, mejor director, ahí me empecé a poner más contento porque dos de ellos eran premios muy obvios. Por ejemplo, el primer premio obvio, bueno, entre otros, esta canción original, que obviamente fue de 007, no tenía ninguna duda de eso. Siempre que hay una canción de 007, siempre se lo va ganando. Igual que la vez pasada, con la de Skyfall se lo ganó Adele. Muy, o sea, muy buenas canciones, son... Siempre tiene que ver con el título de todo. Otro premio obvio era de película animada. Digo, no hay nadie, no hay ninguna compañía que le gane a Pixar en esa categoría. Pixar se lo ha ganado un montón de veces. Y bueno, ya hace dos años, o solo dos años no se lo había ganado. pues se lo ganó con la película de In Out, la de... Ay, ¿cómo se llama? Intensamente en español. <laughs> y pues otro premio que no tenía duda, DiCaprio, obviamente ya era, hora de que ya lo ganara. Y aunque, aunque se lo haya ganado antes, se lo hubiera ganado antes, mejor dicho, también se lo merecía. Por el trabajo que hizo en El Renacido es espectacular. Y pues, este director no lo tenía tan seguro, pero bueno, porque ya se lo había ganado dos veces consecutivas. Pero pues Iñárritu se lució esta vez y se lo ganó por tercera vez consecutiva. Esta vez sí, México hizo historia en los Oscars. Dos ganadores consecutivos mexicanos que se lo ganaron tres veces. Iñárritu y archivo O sea, de las 12 nominaciones que tuvo Renacido, yo creo que mínimo se habría ganado unas 5, pero solo se ganó 3 son tres muy buenas. Y para la mayoría de la gente que no está metida a fondo en el cine, pues le interesa mejor actor, mejor director tal vez. Mejor película, pues obviamente, ¿no? Ese es otro tema. O sea, en primer plano sé de qué trata, sé qué actores salen, sé que fue un hecho verídico, pero habría que verla. Y bueno, esto fue todo por hoy. Perdón si, es un video muy corto, pero pues tener el tiempo muy... Bueno, tengo, tengo, hoy tengo un buen de cosas que hacer. Entre ellas estaba escribir una lectura que tal vez la produzca en video próximamente. Y tengo que terminar de leer un libro para hacer la reseña, el de la naranja mecánica. Pónganme en los comentarios si quieren que la haga, este o o si prefieren de otro libro, ellos me dicen cuál, o si prefieren de una película, la que sea, yo la veo y les digo que me parece, ¿no? Pues hasta la próxima.